Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da yau barkan mu da sake saurara da ku a cikin wannan bidiyo za mu kawo muku na yanda za ka yi ƙoƙari ka gyara matsala ta race content saboda akan sa matsala da dama mutane da yawa sukan sa matsala ta race content lokacin da suka je wurin yin apply na monetization youtube su fara biyan mutum to akan samu waɗannan matsaloli misali akan idan mutum ya je ya yi amfani da wasu bidiyo ka da ba nashi ba to youtube ba za su aminta da irin waɗannan bidiyo ka da mutane suke ɗaukowa suna sawa a youtube ɗinsu ba duk misali ire-iren bidiyo kan da ke kawo irin wannan matsala irin bidiyo kan da mutum ke yin kwafin ga irin social media kamar facebook haka whatsapp da da sauran instagram da twitter da sauransu to duk irin bidiyo kan da mutum ya yi kwafi a waɗannan wuraren to youtube ba za su aminta da waɗannan bidiyo kan ba sai dai abinda ake bukata kawai mutum ya yi amfani da bidiyo da hikimarsa ya yi creating nashi bidiyo ba tare da ya yi amfani da bidiyo na wani ba don idan ka yi amfani da bidiyon wani ko da da yaddarsa to youtube ba za su aminta da wannan ba so da yawa youtube suka yi rejected din monetization na mutum gaba ɗaya suke karɓar channel ɗan mutum su nuna maka cewa ka yi amfani da wasu bidiyoka waɗanda ba naka ba na wani na ka yi amfani da su so da yawa youtube sukan yi rejectin ɗan mutum saboda suna tunanin ya yi amfani da wasu bidiyoka waɗanda suke tunanin ba nashi ba ne to mafi akasari gaskiya youtube ba za su karɓi channel ɗan mutum ba idan ya amfani da irin waɗannan bidiyoka abin mahi ala kawai shine mutum ya bi hanya mafi sauƙi wa tafi dacewa da shi yadda zai samar da bidiyo nashi wanda zai burge mutane su kama kallon bidiyon shi da like da subscribe na channel nashi to idan mutum ya samu kan shiga irin wannan matsalar to youtube sukan turo mai da sako cewa sun yi detective ɗin channel ɗitai amma sun ba shi dama ma'ana sun ba shi option guda biyu na cewa yakan iya apply ko kuma ya appealing na cewa ilalle waɗannan bidokan na da aka yi rejected to bidoka ne nashi ne waɗanda ya creating da kan shi ba na wasu ne ya yi amfani da su ba to yakan iya amfani da hanya ta farko wadda zai yi bidiyo zai ƙirƙiri bidiyo na mintuna biyar zai nuna ma YouTube cewa kan nan da a cikin channel ɗin shi shine ya ƙirƙiri abin shi da kanshi zai nuna masu yanda yake yin recording ɗin bidiyon shi zai nuna masu eh, software waɗanda yake amfani da su yana yin editing na wannan bidiyokan nashi ya haɗa musu ranakun da yake yin recording ranakun da ya recording ɗin wannan bidiyo din. ya ɗora ga wannan channel ɗin idan youtube sun gamsu da wannan bidiyo kam za su cire wannan race content ɗin su yi approval din channel ɗita idan kuma ba su aminta ba za su sake turo mai saƙo na cewa sun rejected channel tasha ta har yanzu tana nan akan manufarsu na cewa ba za su karɓe ta ba sai ya cire waɗannan abubuwan da suke tunanin ba nashi ba ne to sukan ce mai wannan canjin da zai yi yana iya kasancewa zai yi irtin ne na wasu ɓangarori na wannan bidon ko kuma zai goge bidiyo wannan bidon da suke tunanin ya samu wannan matsala ta res quantum to gaskiya gaskiyan magana ita ce ko da ka yi wani irtin kila ka canza boys da akan wannan biro din ko kuma ka canza wasu wasu ɓangarori na cikin wannan biro to gaskiya ko da ka sake applying youtube yana da wuya su yi asaftan ɗinka hanya mafi sauƙi ita ce ka yi deleting ɗin duk wani biro wanda ka san cewa wannan biro ɗin ba na ka ba ne ka yi deleting ɗi ne kawai shine hanya mafi sauƙi idan ka yi deleting ɗinsu ba za ka rasa subscribers ɗinka ba ɗinka ba amma watch hours like da comment duk za su cire daga wannan biron da ka goge ma'ana kallon da an ka yi adadin awoyin da an ka na kallon bidiyo ɗinka sannan viewers ɗinka da kuma like da comment ɗin da an ka yi gaba ɗaya za su goge daga kan wannan bidiyo ɗin da ka goge amma subscribers ɗinka suna nan saboda subscribers ba na bidiyo ba ne subscribers na channel ne don haka hanya mafi sauki gare ka ita ce ka goge duk wani bidiyo wanda ka san cewa yana da wannan matsala ta Rios Quantum wanda ma'ana wanda kila ka ɗauko bidiyo ne daga facebook ka zo ka ɗora ko kuma ka ɗauko bidiyo daga daga instagram ko twitter ka ɗora saboda youtube kamin su yi asafin ɗinka suna rubiyan ɗin duk bidiyo kanka na cewa kila babu so ga wasu social media saboda youtube suna da alaƙa da google wanda suna amfani da adsense console wanda shine yake sashen ɗin duk wani sauti bidiyo ka hotuna da sauransu waɗanda already an taɓa ɗora su a kan wata social media wata shafi google da sauransu to duk lokacin da shi adson ya yi sashen ɗan wannan abubuwa to zai nuna cewa lallai waɗannan bidiyo ka an taɓa ɗora su ko da wannan bidiyo na da aka kama ka da laifi a kansa an hara biyan mai shi ko kuma ba a hara biya ne ba ma'ana yana ƙarƙashin YouTube Partner Program ko kuma a'a baya ƙarƙashin YouTube Partner Program. Don haka mahi ala kawai mutum ya goge duk waɗannan kan da yake tunanin ba nashi ba ne ya ci gaba da ƙirƙirar nashi bidiyo ka waɗanda zai sa YouTube su karɓi channel ɗi ne. yana wannan bidiyo namu ya ƙatar da kai ka rinna mana alamar subscribe ka rinna mana ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora wani sabon bidiyo za ka gani ba tare da ɓata lokaci ba. Mun gode.